или төртінші гимназия карантин квн командасы өтті ойнағанға біз бірде өкінмейміз ей ғұмыр ете адам білесің білесіңбі сен қамбал енді ендешмасам ей қоршық кім қоршық қамбал келелі мұнда вот там бал шығарды Машканы ішік сауырман енді хвадыр о Хе-хе-хе. Әлек мұнда иң, иң, көлкі түгіл командаларын ұйлары. Қазір де бірай бір өзгермеген екен. Қадірлі ұнықларым, менің туған күн болды 18 ноябрь күнінде. Сіз қойда болдыңыз? LJ концертында едік. Нендей LJ? Неше тапқыр айтқан бар. Ол телевизор LG. Менің үйде де бар е. Ерейсіз енді мұнда. Әбі, сен сехнеге әйтерге шықтың бәле жоқ мен бұл жырға шықтым сізге Син нәрсе подручный подручный Біләсігіз келсе мен иңілік лайық квнщица мен әлі рамиль әбдеев білән бірге ойнаған ем қазір де есімде рамиль қар вақыт алып барушылар тұрында шояртайды қазір өзі алып барушы <laughs> тидіргендір енді өзіне ә э, сіз нәрсе ничек боласыз біздің миниатюрлар бар ну ка көрсет әлі давай көз алдыңызға кетіріңіз шәһәр қызы бірінші топқыр ауылға қайтты ертеңгі төртте тұрып сиырны саудым мындай имилер ғұмырымда көрмедім регина нендей ими сөйлейсің сен сен регина как обновление вконтакте неге бесишь ей қоршық тағы амбал оянды валерьян қазірелі, амбал мен сені қазір бірні аллаға шүкір кетті көз алдық сіздің қоршығызда карантин квн командасы кеттік көз алдыңызға кетерігіз қыз ашқа барған уақытта құйыға түсті о дейін түшті қазір тағын 5 6-ны жиямды ошқа бармаса бола қазіргі ә, заманда нано технологиялар бик популяр көз алдыңызға кетерігіз заман шығой Әни, соны жібер әлі. қазір қызым жіберем Әни whatsapp түгел инде. Тезірек сахна, тезірек. Сіздің мұнда көп кіші жиылған емі халық. Едегіз мен инстаграмда пропиарить етегіз әлі. Әйдә, күрсәт инстаграмыңны. Так, қой әлі ол телефон джинсы тыққан мінеки. Ол түгел. Тұталым. Ярар, айтам, кеттік. Бұл менің профиль. Так, біраз бір- бұл менің профиль. Мгм. Так, бірінші фото. бұл мен илназдың скейтін алған едім да әйбәтләп шуқындым свитерочкам прокатился короче о һәр кішіде айфон жейді менім жигули жейді так ә бұл мен оновқа хайыр салам так карточка қоша бит қазір Э, бұл теге бар бит тема follow me ну сояр соярға кетті енді сарай янда енді арасыда болайынды Так, ә бұл біз бабайығыз білән Балида. Фотошоп енді, конечно, ярар енді ансына. <laughs> Ә бұл Илхам бабайығыз. Түнгі 12-де үйге қайтты. Әйбәтләп кенә бирдім мен. әбу бабайығыз менен ғафу өтіне алтыным аллақайым сарайға кіргенім андағы ислер улеп деп тұрам улеп ә әбу мен ппға отырғаным <laughs> көңілім шоқатлы күп көке салды улем деп тұрам. сүймеймін әби сен бит шынлап та квнщица едің әй әйе мен квнщица едім білесіз ме ұнықларым міне мен қартайдым еме заманалар өтті квн бәрібір мәңгіге жүректе қалды сіздің қоршыңызда карантин квн командасы еді рахмет бәйле бәйле бәйле бәйле бәйле бәйле жаз елу бірінші гимназия карантин квн әйе шундай заманша әби әйме шундай қызық лджи да сафиуллин да тыңлайық